अरे ओ सांब कितना इनाम रखे है सरकार हम पर सरदार पूरे पचास कितना पचास कितने पूरे पचास चलो ताने पूरे पचास हजार मिलेंगे अरे के बाइसेप और ट्राइसेप तो देख बहुत करारे हैं हाँ। अरे ओ सांबा उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना कुत्ते अरे अरे अरे सामा मुझ पे क्यों लगा रही है सामा सरदार तुमने तो कहा था लगा कुत्ते पर अरे मेरे बेटे सामा मुझ पर नहीं मैं, मैं तो छोटा कुत्ता हूँ इस बड़े कुत्ते पे लगा इस पे वीरू पे